cowok pasti mengira di depan cewek sih ah kok kalah lari sama Halo, dia pak pak yang menikah gimana tuh tuh tuh ceweknya aja masuk dari pintu yang seharusnya loh masa cowoknya lompatin iya, aja? lompat gimana nih gak ada jentol jentolnya nih cowok nih iya. pak pak Kuro hari ini dia tampil beda Iya, lebih ya? lebih mempesona dari hey. Eh, biasanya. Grey nanti ditunggu aja, ya. <laughs> Biasanya kalau ketemu aku langsung ditangkap nih, tapi basa-basi sekarang nih. Iya benar. Biasanya kalau jumpa saya, Grey saya. Iya lagi Til, gua balik ah. ke komando lagi Til. Eh tahan tahan jadi mau tahan. Ini anak buah kok Nyamat aku kan. Oh iya, Mohon maaf Pak Guru. Harusnya saya menceritakan baik-baik. Berarti sasi ini hebat, bisa bikin Kuro jadi lurus. Nah. Gila. Uh, ini bentar. ya, emang sebelumnya dia apa, woi? Bentar emang selama ini dia oh, lurus kan? Bu, eh, katanya Pak Kri ini. Ini apa nih? <sighs> Kuro, Kuro. Nama nama ibu siapa, Bu? Ah, saya. Ah. Saya. Ah. Saya. Iya, Bu. Siapa lagi? Delete aja itu catatan pelanggaran ya, kan saya itu yang sering. Nanya, ngapain, ngapain nama nanya nama. Ini kan ini ya, mau saya tahu boleh, saya bisa boleh. menceritakan tentang hal baikan Pak Guru yang belum Ibu tahu. Uh, waduh, Bentar hal baik yang nggak pakai iya. baju kan? Gak ada baik-baiknya. Gre oh, nanti kan. ceritain sama aku kasih duit ya. Oh. <laughs> Oke. Okay. itu. Aku sase. Sase. Sase. Bu, Ah. Bu, ta Ibu tanpa guru, tanpa guru, uh, tanpa guru. Pak tanpa. guru tuh aduh, pokoknya berjasa kali lah Bu di kepolisian, Bu. Dia Waduh. tuh memperjuangkan segala sesuatu yang dia dapatkan, Bu, apalagi cinta Ibu. Waduh. Ah, gimana? Apa tuh? Ah. Yang dia, terakhir enggak yang terakhir kayaknya kok oh, agak gue juga agak mau dong ya? bagus bagusin lu, tapi gue dapet duit juga kan? Hah? Oi. Lu mau minta wayu aja. Pak guru Ah, tuh. Ya, ah, sudahlah. lah ah, padahal gua, udah merangkai kata-kata ini. Bentar ini bapaknya namanya siapa dulu nih? Saya ya, udah ngasih nama buat belum belum udah matang. Bentar. Ibu belum ngasih nama saya, Bu. Uh, udah sase tadi aku angkat oh, tangan iya, terus sase. Oh, iya. Sase. Saya saya Grey, Bu. Oh, Grey. Halo Pak Grey. Astaga, manjat kan tuh jadinya. <laughs> Jangan salting gitu, Pak. Enggak gigit saya, saya enggak gigit. Eh. demam saya Oh, demam pak ke dokter loh pak jangan curhat Pak Hena gimana dengan kabar ayam-ayam lagi lagi berdua saat ini Pak Hena Alhamdulillah Pak lancar Pak berkat pendekatan saya dengan masyarakat ya. ya Bagus Pak Hena, cekatan sekali ya kerja Pak Hena. Alhamdulillah Pak. Ayo, ayo Mas Syafi, ayo kita main ayo main main main main main tapi, main tapi ada si Abbas aduh ya, biar aja jangan dibilang harusnya biar dia datang gimana sih nih VA ah, ah. aduh <laughs> salah salah salah ya harusnya tadi nggak bilang Fe ya kan ya lu salah V nah, ah, ah. Iya Kurang lagian pakai ngomong segala udah tahu alergi dia. dia. Bukan alergi dia tuh sebenarnya kangen, Pak. Discord tapi kamu bilang. Iya malu-malu hmm. tapi mau. Bilang eh, siapa ya? PDKT anjing. Iya, kangen ah, pak, Pajis lah. Kan si Masnya kangen Pajis. Hmm. Aji, teng Kangen sama aku ya. Silang. Pelik Apa? Lagi apa? PDKT. Apa? Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Ujung dong di bawah aja mobil kecil. di bawah aja. Aduh, eh, aduh eh, aduh ngapa ke sini, aduh aduh. Ada ya, yang sedikit lagi. Alam. Cepatan tanpa itu ditungguin loh. Tolong tolong peka lah Pak Kuro. Pak Kuro ini. Iya, masa cewek disuruh nunggu sih? Iya, jelas cewek itu lelah menunggu, Pak. Bapak jangan memberikan ketidak Pak Grey ngomong gitu belum aja tahu kalau cowok nungguin ganti baju <laughs> cewek kayak gimana. Oh, kita tuh Pak Pak Ajis, Bapak Ajis jangan salah, Pak. Oh. Selama apapun wanita itu harus kita hmm. tungguin, Pak. Iya, Wih, iya, makanya Pak Grey itu mantap kali. Begitupun sebaliknya selama oh, apapun. Oh, tidak, Pak. eh, <laughs> tangan Kak. Oh, Ibarat tangan. kata itu. Tunggu, tunggu. Ini si Grey ke siapa sih? Nah. Iya, makanya nggak tahu ya, pokoknya kontra sama si Ajis nih ya. iya kontra Ajis <laughs> Enggak, tapi kayaknya kontra sama Pak Kurur deh. Itu Pantes suruh push up. suruh push up nambah aja, Pak. Tuh suruh push up nambah kalau bandel. Udah sering ini orang ini. Pantes ya di iniin orang nungguin ganti baju aja dibilang lama. Iya, aneh. Eh, ah, apa? Eh, apa sih? <laughs> Kenapa? Ah masih masih baru baru join kota pe ya maaf P suka suka halus sendiri pe oh iya iya iya nggak apa-apa emang kalau misalnya udah lagi kasmaran kayak gitu oh nggak nggak gitu konteksnya ih nggak gitu <laughs> nggak gitu ih kau nih ayo Pak Guru ajaklah jalan-jalan ibu nih apa, sih ke, dua, ke dua gunung toksik di sini nih eh, Pak, ya. Pak Guru itu saya rekomendasikan Pak ke tempat ini ke tempat tertinggi Nah, tuh, cocok. Iya, cocok tuh di gunung. Ada apa emang <laughs> Mau ngapain di gunung dua tinggi? Eh, apa nih Pajis nih? Udah Pajis urusin aja dulu masanya ya eh. Kalau Bapak bawa <laughs> dunia itu salah sambil Tapi ganti rambut. <sighs> Soalnya rambutnya pasti saya sarankan lah yang romantis. Ya. Gua tadi enggak usah keluar rumah. Kelopak ibunya. Yes ada laptop nggak? Pinjam Jess. Hmm? Vespa SPY pelan. Iya. gua sama ya ampun sama kayak lu sih saya gimana saya pinjam ke motor saya aja gimana nah, <laughs> apa tuh sih Hah? kenapa ya kayak gini tuh enaknya tuh gitu iya emang satu juta ya Pak Kuro itu kita Hah? bikin pusing pala gampang kabarin aja eh biar otak eh, kita Pak Kuro hmm. Iya, masa masa bawa ibu otak pakai kadang nunggu kadang nggak salah pusing nah, aku nih kalau dibegal di tol kanan gimana Ramadi pada iya. atasan iya, kan ada izin untuk keluar kota begal ah. balik negatif ah. oke Mantap tuh, mantap. gabung pergi aja sih. Kasih ini wawancara, Pak Kri. Hah? Belum jumpa wawancara sama apa? nggak perlu diwawancara, Bu. Dari dari sikap Pak Kuru iya, dengan Bu Bu siapa Bu Sasi ya? ya. Sasi. Bu, bu Sasi. ini udah, udah nampak nih. Aduh. Apa wajahnya nih? yang ceria. Aduh, wajah Pak Kuru yang ceria. Aku diam-diam suka kamu. cocok lah pokok era. Coba mendekat. Udah ini Coba udah. Mendekat. Bagaikan paku runding dengan vodka. ini bagaikan sepasang sepatu. Apa tuh? Sepatu apa? Sepatu, sepatu itu kan Tidak terpisahkan pak, selalu bersama-sama. ada kalau di sini ya? sepatu hilang satu. Eh, Tapi kan itu hilang. Kalau misalnya hilang kan itu bikin bikin pangerannya langsung ngejar si ceweknya kan ujung-ujungnya mereka bersatu selamanya waduh, waduh. apa nih iya happy ending Bener kan? happy ending kan ending asal nanti Pak Kuro dengan Bu Sasi jangan set endingnya jangan sampai Pak amin amin jaman bayi Pak oh ada apa nih set Harus ending? ending sepasang walaupun satunya hilang pasti dicari iya ada lagi itu coba nyanyi kemana, ke kemanapun nyanyi dia pergi bakalan kembali ke pasangannya. Oh gitu ya. Ya, itu, itu, cinta adalah siapa, Wayu tuh dengerin yang selalu bersama. Kan kedengeran nggak tuh? Aku kayak gini sih. Kedengeran nggak tuh di pertanyaan? Kita adalah sepasang sahabat. Kok gue kayak iya, gini? Yang suaranya bagus ya. Nyanyi dong be, Mana ada? Si suara be Kagak. Bagus sekali pun lebih-lebihkan eh, nih padahal kau, nggak tahu kan Pak Wahyu aja sempat tergila-gila sama kayak ini <laughs> ganti ke gua nggak tuh nih apa nih lihat nih dapat tuh Pak Hah? Gak ada. Kenapa tuh? Kan iya, benar. Iya. Makanya kalian itu kesan jatuh cinta makanya jatuh ya. Gitu. Ditunggu mau selanjutnya. Iya kah? Oke, ini. Kecil banget suaranya. Tukang ini ya. Gak, Gre kayaknya. Orang. Apa? Iya, Pak, saya memang tukang jomblo orang Pak, tapi saya sendiri nggak ada Pak di iya, hidup iya, saya. kayak gua karena kayaknya jadi lebih banget itu gua. kayak lu kan lu udah menemukan. Ibu kan udah oh, menemukan. Oh iya juga. Oh, iya juga. Iya juga. Iya oh, jadi selama ini Bu, sini Bu, saya mau interogasi Ibu. Lampu jauh Pak Guru, lampu Jadi selama ini Ibu nggak menganggap Pak eh, Bu. Ibu dengan Pak Guru itu udah berapa lama kenal? Baru kemarin. Baru kemarin. Wah baru kenalan di situ dan deh saya yakin Pak Kuroni orang yang pilihan paling tepat beh kayak ini Pak si Ojek. anak kacang keledai eh keledai apa sih kacang eh, kacang kedelai apa sih apa itu kabar, Pak? Siapa sih? kedelai ya kedelai kan- eh. siapa itu Gak perlu lama-lama kalau udah cocok. aja. Iya. Maju. Bu. Bu. Maju Grace. Oke. <laughs> Anjir. Bu. Ah, mau Ibu Astaga. baru kenal, besok langsung diajak nikah. Mau? Oh, ya, buset, Pak. Berarti ini dia berani berkomitmen kalau bisa nah. kayak gitu. Ini ya, Bu, kan? Pak Kuro nah. ini dia orangnya bertanggung jawab, Bu. Dia nggak main-main kalau dalam suatu hubungan. Dia nggak perlu basa-basi kayak cowok-cowok di luar sana kayak Pak Adis. Yang suka menobat cinta. Nah, itu. Pak Adis kan gitu tuh, suka menobat cinta doang. Woi, ngaji, boy. <laughs> Iya Pak, ini Pak aduh. panas ya. Pak, nah, siapa nih orang tua ngomongin gua. <laughs> Kok Faya ketawa? Kenapa Faya ketawa? Enggak ini loh bapak-bapak yang ngajim tuh kayaknya aku pengen panas gitu loh. Uh, iya. Yeah. Sabarin iya, Iya, panas ini udah udah keluar api warna biru. Eh, ini kalau ada perampokan buat tembak si Gre ini. iya, Mak. eh, kok ketawa lagi? Enggak, ini lagi. Ini bapak ini ngocak itu Tuh keringetnya sampai kelihatan tuh. Mana bapak mana yo bapak mana? Pak Greg kurang-kurangin ya. Bapak mana? Apa tuh Pak Haji? Bapak mana? Eh itu Greg ada yang parkir sembarangan Greg. Mana? Oh iya siap siap. Wah ini mobilnya mau dibawa saya mau kabur. Nah ini nih kayak nih yang punya mobilnya nih. <laughs> Bawa kabur itu mobilnya. Dorong, fe Dorong, fe dorong dorong dorong meja ya udah bangun dia <laughs> dorong sampai oh ini telat ayo. sudah telat udah bangun dia Vin telat, telat ya empat yang penting nggak jadi apa nih <laughs> hmm? apa nih hmm? aduh duh apa nih saya jenis strat capek ya. nyomblangin udah capek lah kan lu udah ada Enggak, nyomblangin lu eh, nyambangin gua iya kasih pak ya <laughs> kok jadi buka kartu si Faye ya? hmm. ada apa ini saya baru pergi sebentar ini. Ya, udah cerita apa ini sumpah nih <laughs> ada, ada cerita apa di pagi ah kepo banget nih orang tua iya, sumpah iya, dari tadi ya ini kepo banget ya ampun minggir kenapa iya. loh pak kiri kemana Pak Guru Pak hmm. Guru, eh. tunjukin Pak mobil Bapak Pak yang itu yang super kencang udah, di udah seluruh cukup, kota ini. Uh, jangan Aduh. ngomong kencang-kencang, ada si kencang. Oh, oh iya ya si kencang ya. Aku lupa ada si kencang. <laughs> eh, hey, eh, gimana Fatka tanggal berapa? Kapan? Tadi. Anjir lu yang jadian gue yang atur tanggal. <laughs> Gimana? eh, Fatka. Ah, Fatka. Ah, lala. Soalnya dia pengen cepet-cepet. Fatka sih. Eh, eh hari vodka, vodka. Hah? Mereka itu ibaratkan hari ini jadian, besok Halo, langsung nikah. suaraku ada kak? Iya, ada, ada, ada, kau, kau sanggup nggak kayak gitu? Lu sanggup ke? Iya, sama-sama. Kan gua bentar gini kak, Pak. Oh iya kak? Wah mantap. Gue <laughs> nggak jadi Ah, Pak Ajis nih, Pak Ajis belum nikah nikah nih, iya, pacaran doang nih Pak Ajis. Brengsek buat orang iya, tua, nanya gua lagi aja. Teh apa Pak Grey? kenapa? Ada apa dengan saya Pak Grey? Pak Ajis udah pacaran berapa lama Pak? Aduh, saya kurang tahu sih. tiba Tiba-tiba interogasi Ajis gitu. Guru-guru kita jangan Pajis. ikut sih. Kita jangan ikut sih mendingan ya. Jangan ikut sih. Kalau ada perampokan buat tembak tuh. Coba podcast ini podcast. Jangan sampai besok Pak Pak Kuro duluan ya, kenapa? Pak. Ini, iya, ini kalau besok Pak Kuro yang Gimana? Udah dikasih duit gua. Enggak dikasih duit gua marah nih. Waduh. Mungkin kamu bisa bagi sedikit tips lah apaan cuy bentar lagi nikah tuh nggak bisa nih bisa eh sasi nih pelan-pelan lah si sasi nih hmm. apa nih nggak nggak eh, enggak. bisa kesana apa nih bisa kesana ini kami lagi ngomong tentang ini tentang apa? perampokan nih tolong ya tentang tolong ya, global ya, warming ya. cuaca iya lagi serius nih tahu nih lu gue serius banget hmm, vodka Hmm, ya sudah. Udah Sasi ngejem dulu. Jadi gini pak, mana bapak Evan ini? Ada, ah. Kalau Sasi main, nah, bapak dia udah suka sama bapak nih, ya kan? Dari love in first sight aja. Kalau sarnaku, ya ya natural aja ngomong natural ngobrol kayak biasa aja saya kenapa sih ya aku juga baru kenal kemarin ini aku ngelag kah? Enggak Halo, halo Halo, halo, halo Ya gimana? Nah, jadi ya natural aja kenalan sama dia mah Aku oh, ya, baru kenalan udah, kemarin Iya, dia udah suka sama lu kan Udah poin di situ tuh Aduh, ada obrolan yang kami nggak boleh bocorin Tentang kami berenam nih, berlima masih berlima belum berenam gua VY Masya Biza eh Sasi sama si Adi Boy ya yeah. nah itu ada obrolan nah tapi dia milih lu gitu nah itu kan jadi sebuah batu loncatan untuk nggak ya, obrolan biar, apa milih cowok adalah iya iya iya, iya. nggak ob, adalah sebuahnya pokoknya adalah gitu <clears throat> jadi pada dasarnya lu tuh udah jadi pilihan dia gitu dan lu tinggal mainin peran lu sebagai cowok aja udah nggak perlu jadi siapa-siapa lagi ngerti ya. nggak ya. oke okay. dan ya kalau lu mau manjain itu terserah lu kalau lu mau melakukan sesuatu terserah lu waduh <laughs> eh Pak Guru ya, aku masih nggak berani baru kenal Siapa kemarin eh, aku pelan-pelan aja iya tapi jangan eh, kepelanan eh, eh iya. lu tahu nggak yang namanya nikah tuh nih gua nih hmm. gue ditolong sama Darisa tiga kali gara-gara gue pingsan ya. Emang ya. wanita lu siapa? Ya, terus dari Isan nolongin gue gue lupa terus karena dia ganti-ganti rambut ganti-ganti apa yeah. gue bilang ini eh bu ibu suka kali ganti rambut namanya siapa dari Isa yaudah sini bentar bu gue bawa dia ke depan IMS bu ibu mau nggak nikah sama saya gue bilang oh. gitu cok terus asli itu nggak ada PDKT sama sekali dia nggak milik dia nggak kenal gue gue nggak kenal dia gue tembak gue jadi nikah udah eh, sekarang lagi PDKT iya, udah dekat banget kan ya? iya lah kan? Eh, nah makanya cinta tuh, tuh kita yang eh, ngebangun sendiri dari kreativitas kita gimana cara nentukan jalannya gitu loh anjay, eh, anjay. Eh, tuh ini aku sedikit menggibah kemarin bukannya si dari saya itu sama si Iko ya Hah? gimana dari saya itu kalau itu dia sama aku ibu ya aku yang ngelek kah Eh, Grey. Apa tuh ngeliat? Kau merusak suasana, Grey. Ini orang mau nikah. Udah iya, enggak. Sebelumnya kan aku bilang, makanya aku kaget tiba-tiba bisa mau ke bagus. Iya. Yeah si si Darisa sama Jana, mm-hmm. ya kan? Enggak enggak enggak, itu Jana aku udah tahu. Ya, apa? Waktu sama si Roy itu, nah itu kemarin tuh aku terkejut waktu Roy. Darisa bilang, ya nggak jadi nikah orang itu. Mungkin Roy kurang kencang. Iya itu makanya. Vodka kan ini memang nama kencang. Twitter vodka kencang, masa nggak? Iya, kali vodka. Enggak si Roy itu. Eh, kau udah lama dia ke vodka? Udah, udah tinggal dia ngatur nikahannya. Eh, aku ini aku aku ada planning mantep di sini Apaan? untuk lamaran Enggak. lamaran udah nggak pada lamar-lamaran lagi udah mah nanti kami tinggal nikah nikah kami private karena udah ini ya, masalah ya, udah kebelet kawin ya eh, udah udah aku ini kasih kayaknya saat kasih si kuro sih ah udah udah udah nggak perlu saran eh, orang tua <laughs> Wah, beda beda cara zaman dulu sama zaman sekarang. Enggak, kita buat kayak ini frame apa? apa Prank gitu. Prank gimana? Jadi kayak misalnya kita minta bantuan mas, uh, keluarganya Fokan. Kok ada keluarga Fokan? Ada. Nah, keluarga Fokan sama keluarga eh, polisi ya. Nanti kayak apa? <clears throat> ngebegal atau sandra gitu sih. Sandra sih dari gitu. Bukan, bukan dari Larissa. Jadi? Ceweknya mah tahu si Kuro nih dia mau lamar. Oh si Biza. Wah, kalau itu habis sih itu. Ah, itu dari teman-teman. Soalnya waktu itu gue juga agak terpukul hmm. sama V jadi nama Wayu, tapi ya udah nggak apa-apa ya kan. People punya people punya pilihan masing-masing ya. Iya. Jadi gue terima aja. Dan itu kreativitas polisi asik sih. Aku dengernya asik katanya buat lingkaran segala macam ya. Iya. Itu keren, itu keren, itu keren. Nah, kalau misalnya Kuro juga ada kreativitas dari teman-teman polisi itu lebih asik juga sih. Soalnya yeah, itu, si Biza nih gampang banget dibuat bahagia cuy. Biza, Biza aku aku sorry, sorry, sorry, sorry. itu tuh uh, ada berkesan kejadian berkesan dalam hidup nah hidup. benar banget itu. coba kita tanya aku nih yang udah pernah ya sebagai Andre. Ya. teman guru lah bebe, bebe. kau kalau bisa kau udah serius sama dia pelan pelan ya. saja baru kemarin gue ya, bagi cerita nomor HP apa itu ya, lupa di mana rumah sakit enggak di gym oh gimana gimana halo halo nah kalau misalnya guru serius kan kita halo, halo. kasih sebuah apa halo, halo. proposal halo. proposal ini proposal nah ini aku tanya nih si V ya V hmm, iya ya dah hilang aja V V halo apa halo halo Oke, okay. uh -huh. pas lu ditembak Wahyu, uh -huh. Hilang anjir suaranya. Halo. Ya. Pas ya. Halo cek cek halo halo. Iya iya iya. Masuk iya. nih ya. ya. Iya. Masuk nih ya, oke. Okay. Pas lu di, pas lu ditembak Wahyu itu berkesan banget kayaknya ya. Mm -hmm. Yang mana kejadian Aduh, Grey, mm -hmm. dulu udah. Oh iya. iya. Mm-hmm. Terus? kenapa nih? Iya berkesan banget nggak? Berkesan banget kan gara-gara ada ada kreativitas segala macam ya kan ya nah uh guru bisa tuh jadiin referensi kalau misalnya emang mau serius nih ya kan ngelamar gitu apalagi ke pernikahan larinya proposal uh, nikahmu, eh, aku proposal wedding lah jatuhnya eh zaman sekarang tuh ini butuh tuh komitmen yang jelas hmm, bukan cuma komitmen asal salah cuy kalau udah sama-sama suka ya udah bukan ngelek anjing eh. sama-sama suka kan ah lala ya, apalagi, yang kreatif apalagi lah gini, ini, ini berbalik eh, dari iya. berbalik dari ini ya berbalik dari pengalaman ya iya. ada tuh uh, teman kita teman kita lah ya teman kita tuh dia cuma pengen status pacarannya doang tuh hmm. Nah, jadi itu kan, kan nggak gak enak ya. Nanti Faye mungkin kasih tau sih di sekolah. Ya. Nah, okay. jadi eh, uh, itu itu kan nggak asik cuy. Jadi kayak cewek tuh nggak suka digituin dan ceweknya sekarang mereka udah putus gitu kan gak enak ya oh I know it <laughs> oke ya. okay. uh, nah gitu. Alright. gitu makanya cewek nggak suka ya cuy betul kan Fe? dia poin oh, oh, ya Jadi, cuman sekedar status doang ayo kita pacaran udah pacaran ah, nggak ada nggak ah, ada komitmen yang jelas untuk masa depan kan. kecuali kalau V sekarang sama Wayu kan lagi BKT nih iya, kita jadi kita ya, pacaran ya udah pacaran maksudnya pernikahan pernikahan oh. pacaran ini kan ibarat langkah pendekatan gitu pendekatan pengenalan untuk ke jenjang yang lebih serius kalau aku gitu ya kan nah, gitu. eh, jadi kalau misalnya kuro ya, gak denger denger ya gue denger cuk gila Aduh. nah jadi gue saranin nih buat kuro nggak usah lama-lama lah untuk apa sih status pacaran anjir gue iya. bu eh, pacaran juga belum eh iya kuro ya udah kemarin Tunggu dulu. Lama cuy. Eh lompat dulu, Greg. Kenapa? Eh, eh. ini enggak jadi. Halo guys. Eh, kasih ah, sih. Udah kelar kah? Udah. Alah. Global warming ya. Eh, ini gua itu ya, gua bentar, bentar. Uh, dipanggil teman gua. Global warming. Eh, Wayu kenapa kan? sendirian tuh? Iya. Waduh. Langitnya cerah ya, Grey. Grey, Grey, lu dicari Grey. Ayo, Grey. Global warming, V. Eh, V jadi kan. <laughs> vodka gitu. Oh, yaudah. langitnya cerah ya? Apa apa sih? Langitnya cerah ya? Global warming. Enggak, enggak, enggak. Global warming. Enggak. Eh, itu eh itu... katanya tadi si Kuro mau jalan-jalan. Lanjut jelas lanjut deh. Tadi katanya Kuro kau oh, jangan gara-gara kami kalian nggak pergi. Aduh, Tolongannya. <laughs> itu kasar. Langitnya cerah ya? Eh, ya. secerah cerah apa tuh? Nah kan kita lagi bahas global warming tadi. Oh iya lupa. Untung oh, salah kayaknya, salah bilang tadi. Kayaknya global warming ya iya so global warming banget sih asli hmm. <laughs> ya hmm. mungkin nanti kita lanjut aja ya di mana gitu tentunya di penjara paling di penjara pasti oh. gue tangkap Waduh. gampang <laughs> okay. nanti nanti kau balap aja aku tangkap ya iya rumah kedua gue itu iya santai udah gila udah ya aku cabut dulu ya assalamualaikum okay, okay. Pawayu geser bentar mau gosip gosip eh kok Pawayu <laughs> kok kok Pawayu uh, maksudnya Pakuro Pakuro Pakuro geser dah oke okay, ah dah ya nggak apa-apa <laughs> kelihatan ya ya udah nggak apa-apa aku kemarin juga gitu Satu kurang masa iya dia nggak mau buci lagi gibar gibar juga kak ini nguping iya <laughs> nguping iya kah ada ya iya. apaan lu jis jis jis iya patroli iya, patroli iya, bro jadi. nikmat <laughs> oh Jangan kurasakan. Halo. Yo. Yu yu. Aduh. Ya. Yukur, aku pamit dulu ya. Eh, hmm. Scoopy gua mana? Kan diambil tadi. Oh iya dipakai mana tadi? Aku sama PY. Tinggal satu doang. Hilang ya dah. Enggak tuh ada tuh ada tuh. Apa? Vespa. Lari aja kayak biasa kita kayak. Nah. Oh, kalian berdua pergi. Oke. Okay. Dadah. Okay. Dadah. Dadah. Ntar SMS paling ya. Oke. Okay. Ah, enggak, ah. Enggak, enggak. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Diam, diam, diam. Itu tuh ada skupinya tuh biar nggak capek. Ibu Cin, Ibu Cin. Aku nggak ada bucin eh Uh, oh iya iya iya. Wah ada tembok lanjut. Hei. Eh, woi. Udah biasa nunggu. Nunggu apa? Nunggu kepastian. Waduh. Iya. Kepastian apa?